silly Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je prendre Moi l'ailes s'envolant L'amour est loin, tu peux l'attendre Tu ne l'attends plus, il est là Tout autour de toi, vite, vite Il vient sans puis il revient Tu crois le Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je te prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas,